Hello，求生者们，大家好！今天要讲的也是灵敏度，别忘了我们上次只学了两个部分哦。三、开火镜头灵敏度。当你使用倍镜、开镜射击时，压枪压不下来，那你就可以把灵敏度调高，这样压枪的速度就会变快。相反的，如果压过了头，那灵敏度就必须调低。四、陀螺仪灵敏度。如果你的手机带有陀螺仪功能。 就可以在基础设定中开启陀螺仪，陀螺仪可以感应任何方向的转角，透过晃动手机来移动视角，用来预瞄、压枪、打狙击都是很好用的哦。以上四种灵敏度你都了解了吗？赶快去调配自己专属的灵敏度吧。我是汉堡，我们下期见，拜拜。